O edifício Altimarantes é, é também um edifício né, que é, foi construído imediatamente antes do modernismo, né, é, do final da década de 40 mais ou menos, né, e, e ele foi feito com aquela característica de Empire States, né, é, e, e foi durante 30, 40 anos, o edifício mais alto de São Paulo, e se manteve depois como Uh, não o primeiro, o, mais alto, mas entre os dois, três mais altos da, da, cidade. Né? E até hoje ele é um símbolo muito forte da cidade. Né? Uh, inclusive, enquanto era Banco do Estado de São Paulo, que era um banco estatal, né? é um banco, era um banco público, né? um banco do povo, né? era uma coisa muito importante. Quando ele foi vendido, foi uma tristeza geral, né? É, deixou de ser o grande banco né, do Estado de São Paulo para ser um banco particular. Mas o edifício, de qualquer forma, né, está lá mantido. Né? E, e, continua sendo né, um grande marco da cidade. Você pode ir até lá em cima, olhar ao redor. Né? E é um prédio também que tem uma característica né, de ser aquele prédio mais antigo, né, todo dividido né, por, por salas, né, não é um prédio dos grandes vãos, né, é, mas é uma coisa é, muito boa de ver de fora. Né.